дальнем рынке. Значит, мы их ведем к линеечке, на которой есть определенные циферки. Такую линейку можно установить в любом месте. Если вы линейку даже не установите и будете подбирать лыжи, вы можете сделать метку, а потом сантиметром померить. Значит, если у вас дети маленькие, многие на косяках на этих делают зарубки. О, как вырос! Вот эти зарубки можно для себя оставлять и для лыж. Значит, подбирается подбираются лыжи следующим образом. То есть человек измеряется. Можно использовать простой угольник. Вот вы, как рост измеряется. Человек отошел, посмотрел, сколько? 175. 175 сантиметров в ботинках, в тапочках. То есть вы все время делаете все в лыжных ботинках, чтобы свой рост померить. И палки и лыжи подобрать. Значит, 175. Значит, к этому можете прибавить 15 сантиметров. Это ваша максимальная длина лыжи. Выше ее вы не справитесь с пятками. Можно лыжи брать поменьше. Значит, у вас какие лыжи? 187. 187. При 175 сантиметров удобнее работать на лыжи 187. То есть это и выкат, и а, когда вы идете в подъем, вы по пяткам себя не стучите. То есть вы с ними как бы быстрее справитесь. Учиться лучше на лыжах более коротких. Но у них есть минус один. Если вы все время на коротких ходите, вы носки разводите и проката уже нет. Значит, нужны лыжи правильной длины, чтобы вы могли ногу прямо ставить и выкатывать. И чем лыжи длиннее, скорость у них больше за счет длины. То есть классические лыжи и коньковые – в принципе, если они без мази, одинаково подготовлены, конь, коньковые медленнее едут. За счет того, что у них длина маленькая. Ясно, да? Значит, как подбираются палки для конька? Значит, палки должны быть по мочку уха. Вот мы с вами измеряем, человек отходит, смотрим. Практически у него метр шестьдесят, да? Палки. Метр пятьдесят семь, пятьдесят восемь. Вот выше, в принципе, не надо. Значит, объясняю почему. То есть при отталкивании у вас палки должны работать сзади. Вы их не должны вперед выставлять, иначе у вас попа вперед не поедет. То есть она должна вперед ехать. Вы должны под углом ставить палочки. И работа на коньковых лыжах идет сзади. Для этого палки как бы используются достаточно высокие, длинные. Идет отталкивание длинными палками. Они и на спуске, и на подъеме ставятся все время за проекцию ботинка. Не впереди ботинка, а сзади. Значит, это необходимо для того, чтобы было правильное скольжение таза вперед. Значит, э, по, э, по поводу роста лыж, мы, с роста лыж и э, длины палок мы с вами разобрались. Теперь начинаем разбираться по поводу какой темляк, лучше или хуже. Всего простая петля. Посмотрите, вы ее снизу вставляете, одеваете, вам легко ее вставить, снять палочку, одеть обратно. Значит, для катания уже продвинутого нужен капкан, так называемый. Значит, вы сюда ручку ставили, капкан этот закрепили, это детская детский как бы, капкан маленького размера, они все разного размера. Если здесь все универсально, его можно выдвинуть, то здесь, как правило, S, M и L. -ка. Есть S, XL, очень для больших перчаток, для больших рук. Значит, почему это эффективно? Вы толкнулись, и уже палку можно не держать. Она у вас висит на, вашем, это сам, на вашей кисти. Здесь приходится палочку поддерживать все время, контролировать ее в руке. На гонке, на гонке, если вам на лапку наезжают, еще куда-то, вы уже с палкой с этой на капкане, уже ее можете эффективно выдергивать. То есть она у вас вместе с рукой только отвалится. Ваша задача, то есть уберечь свои руки, чтобы их не вырвали. Эта палка при наступании и при задерживании, если вам как бы задержали ее, то вы можете из нее выскочить, то есть ее потерять. Если, значит, вы одеваете ботинки, одеваете тот костюм, на котором, в котором вы будете кататься, встаете на весы, измеряете свой вес в ботинках, можно даже палки взять с собой в руки, чтобы вы знали, можно палки не брать, то есть они очень мало весят. Но лучше всего в ботинках, если вы фляжку используете, значит одевайте фляжку. То, что вы с собой берете, телефон мобильный, ключи от квартиры, от машины, подсумок какой-то, Ясно, да? То есть это очень важно по подбору лыж. Значит, лыжи э, измеряются в магазине специальным тестером, если вы в специализированном магазине покупаете. Если вы покупаете как бы на глаз, то есть вам продавец должен порекомендовать. Вы говорите, у меня вес в экипировке столько, и он вам подбирает лыжи. Я могу показать этот тестер, мы тоже им работаем. И если проблемы у людей с, э, с измерением, мы эти операции все делаем. Промериваем колодку для классики специально, наносим, чтобы знать точно, сколько мазать длину колодки. Это очень важно для работы с мазями. Вот. Для, э, для коньковых лыж, э, ну, в основном в высококлассных спортсменах, есть специальные маркировки, у них э, есть специальный коэффициент, который э, осуществ... ну, как бы высчитывается, высчитывается по специальной формуле, это имеется в виду рост, вес и работу на отталкивание лыжника. То есть, э, ну, те спортсмены, которые у нас э, регулярно тренируются, они все эти свои коэффициенты уже знают, и на конек, и на классику. Мы потихонечку вас сейчас будем в это тоже вводить. Значит, если человек э, примитивно толкается хорошо ногами правильно, ему можно пожестче лыж. Если он плохо толкается, он просто переваливается, то э, ему нужны не жесткие лыжи, иначе на них он будет все время <clears throat> проваливаться как по болоту. То есть, чем, э, то есть лыжа на каждого человека определенным образом подбирается. Значит, ботинки желательно, чтобы были высокие, красивые. Подошва у них <coughs> не должна гнуться. То есть особенность конькового ботинка, подошва не гнется. Классический ботинок, подошва сгибается. Значит, какой вы фирмы предпочтете ботинок, э, ну как бы не сильно важно. Важно, чтобы этот ботинок вам был <coughs> очень удобен на ноге, чтобы вы его чувствовали как бы как домашние тапочки, то есть не стягивали сильно ногу и в то же время не болтались. А, можно использовать ботинки, которые <coughs> немножко длиннее. То есть надо, надо, надо знать точный размер. Но в течение дня ваша длина стопы либо уменьшается, <coughs> либо увеличивается. То есть вы лежите стопа не работает. Вы много ходите, стопа удлиняется. Лучше брать небольшой запас.